Hola, buenas tardes sa inyo lahat. Ito, magbubukbang kami ngayon mag-asawa. Ang ulam namin ngayon ay uh, rebusado. At saka yung paborito ko, canton and itong chorizo na madalas kainin dito sa Espanya. Siyempre, hindi pa mawala yung kanin. Bago tayo mag-start, mag magpasalamat muna tayo kay God. Lord, maraming salamat po sa mga blessings na pinagkalob na sa mga asawa. Uh, bigyan niyo po ng blessing itong nasa pagkainan namin at maging kalakasan ng aming buhay. Salamat po sa lahat. Amen. Amen. Okay. Let's start. Kaya. Siya nagtimpla ng may basado. Sa lahat ng nagluto. As always, Kaya nga pala hindi namin kasama yung bayaw ko. Nando ko sa kwarto. O pa yung jowa. Masarap yung sopa. Sobrang paborito ko ito to. Yung chorizo, meron naman ito sa Pilipinas. O dito, madalas, Ang dami, dahil flavor. Baka, baboy, manok, babo, kuneho. Ang mga Espanyol, tama English, ginatawag nila yung cold cuts. Mga, ako ko, mga fermented yata yan. Mm. Which is masarap. Ito suka. Tsaka tiktok. Gawa na hindi ako nabubuhay ng parang sausawan. Hindi ko ito pagkain. Sarap. Ito nga ba niluto ito ng So, kalahating kilo. Kakainin ah, ko sana mag-isa. Biglang nagising, naamoy siguro yung luto ko. Kasi na kayo, wala kami masyadong tinik. Ganito talaga pag nakain. Ito talaga pag sabay-sabay kumakain. Lalo na yung kung nandito yung tatlong anak namin. Hindi namin sa Pinas. kailangan mì tôm Dadamihan mo kain. Eh. Hmm. dito. Amoy po ito. Itong chulisong ito, dati ako lang nakain. Kaya ayaw niya. Eh, nung one time na pumunta kami sa, sa kapatid niya sa sa Ibiza. Na ano, naghanda ng ganyan, nag-slice siya. Tinikman niya. Masarap daw. Eh, simula noon, sunod-sunod na yung pagbili namin. Every every week na bili kami niyan. Hindi kami mawalan ng stock ng sabi. Hmm. Pasensya na kung medyo madami yung hinanda ng pagkain. Kita na nyo sa katawan namin na. Kaya pa? Uy. terbaru. Hmm? So. So, yan na nga. Oh. Hindi namin naubos. Kasama namin dito sa bahay, nakakain na, pero hindi na ubos. pero may dadating makang bisita. Kaya hindi pa rin ubos. Kaya hindi pa rin ubos. Kaya magtira. Nabusog naman kami. Siguro naka Trip, mga ano, three ng kilo ng bigas. Naubos namin tatlo. Naubos ba? Naubos. Kasi, Ba? Lakas kumain na. so yun nga guys, ah, please don't forget to subscribe, our YouTube channel, Pimperlas Vlog. Like and subscribe. oh, arte mo ah. Oo, arte yung tigulo. Ano ba ito? So yun nga po, huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe, i-like, i-share ang aming YouTube channel, Pimperlas Vlog. Maraming salamat po sa lahat ng support at keep watching our videos. Abangan niyo po lahat yan. Maraming salamat po. Adios. Adios.